我的朋友思思的奶奶前段时间走路不小心崴了一跤，脚肿得老高。去医院一看呀，医生说是趾骨骨折了，在家休养了三四个月都没有好，到现在走路都非常不利索。跌倒对于老年人来说，可不仅仅容易引起骨折。研究发现呀，在我国六十五岁以上的老年人群当中，跌倒是其因伤致死的首要原因。 那么跌倒这么严重的影响了我们老年人的身体健康，如何去预防老年人跌倒呢？我们可以做哪些事情呢？我们在想要采取一些行动去预防其跌倒之前，首先要识别到底哪一些老年人更容易跌倒。那么引起老年人跌倒的因素啊，其实有很多，有一些疾病和用药与老年人跌倒密切相关。譬如说，我们神经系统的疾病，像癫痫、帕金森、中风。 等等，这些啊就很容易引起跌倒。还有一些心肺系统的疾病，比如说心源性的晕厥、体位性的低血压，这些也很容易引起跌倒。眼科，譬如说我们看东西看不清楚、屈光不正、有白内障这样一些情况，又或者我们耳鼻喉科有一些容易引起周围性眩晕的疾病，比如说耳石症、前庭神经元炎等等。 这些也很容易引起老年人跌倒，还有一些其他系统的疾病，比如说啊，严重的一些贫血呀、骨关节炎等等，这些疾病也会引起老年人容易跌倒。因为我们老年人用药也很多，很多其他系统的用药也会引起跌倒的发作。了解更多医学科普知识，请您关注我。